Geçmiyor alçak insanlar Her gün neden dolu üçüncü sayfalar Üstümüzde var bir kan lekesi Daha çok günah temizlemeyecek dayanamıyorum Üstünde bir baskı var Ya patron ya da aile ya okul ya da borç Hepsi zor geliyor İstiyorsun rahatlamak Kafayı dağıtıp müzik ya da resim yapmak Huzur arıyorsun dışarıda yaptığını, nasıl olduğunu bile bile ah Salıyorsun kendine bakmıyorsun ardına ne oluyor diye Düşüyorsun aşağıya bak hem de bile bile Sanıyorsun rahatlayacağım ölünce Berbat bir fikir bu Sanıyorlar kendilerini filozof dost Kaldıramıyorum olan biteni artık yok Bakıp bakıp uzaktan Bağırıyor, bağırıyorum Bazen ağlıyorum Bazen gülüyorum sonra kendimi garipsiyorum Anlamıyorum anlayamıyorum tutulup kalıyoruz geçmişimize Sevmiyoruz bir türlü yaşamayı niye Sevilecek çok tarafı var Onlardan da bahsederim bir gün ama Ama o gün bugün değil Ama o gün bugün Sevilmeyecek tarafı da bol Biliyorum Ağlamak bağırmak için sebep çok farkındayım Kendini yırpatmanın bir gereği yok işe yaramıyor hiçbir şey değişmiyor Farkında olmalısın Seni yolarken dilerini filozof Bakıp bakıp uzaktan gülüyorlar kendi aralarında